espera que a vida esteja fim. pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra é mais tarde não sofrer É preciso saber viver Fica pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que Pois é.